Thank you. веселый глав Печальных трав У меня есть хороший план Плохих листей У меня есть раз прекрасный план От косых дождей У меня есть план Здесь аэродром Улететь домой А потом пускать куда-то пошел, это не задержка, это подготовка. Вот. Чем отличается мужчина от женщины? Вот отсутствие дома, что сказал Александр. Следовательно, не, не пристало мужчине к лицу ходить с дамской сумочкой иначе он будет заморожен и уничтожен.